Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм журавль. А, он же может быть и аистом, потому что разница не особо большая. А, вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм журавля. Индивидуальная полиэтиленовая упаковочка. В нашем интернет-магазине вы сможете найти несколько вариантов. Сегодня мы рассмотрим один из них – в товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Start Room. И давайте посмотрим, как выглядит костюм журавля. Подходит он как для девочек, так и для мальчиков. Он универсальный. У нас в комплект входит головной убор. Вот такой вот головной убор в форме шапочки черно-белый. Просто обычный универсальный. Внутри такая небольшая подкладка. Вот так вот выглядит головной убор длинный нос здесь, посмотрите, он такой, ну, внутри там э, вставочка, плотный такой, там картонная вставочка. Далее в комплект у нас входят бриджики белого цвета, такие э, из тоненького атласа бриджики. На резиночке тянутся, что внизу, что вверху. По ножкам у нас тут резиночки вставленные. И в комплект у нас также входят такая кофточка-накидочка. Вот такая кофточка, э, как будто оперение у нас, обращаю ваше внимание. Вот так вот сделана грудка у нас ярусами, вот можете посмотреть. Мягенький материал, здесь у нас как крылышки идут по бокам завязывается на завязочках, то есть вот такие завязочки. И внутри у нас атласная подкладочка. Атласная подкладка и по бокам завязывается, то есть регулируете по объему ребенка. Сзади у нас также идет резиночка, по шее завязывается на завязочках у нас. Что сзади, что спереди у нас как будто имитация перышков идет. И такой вот хвостик у нас, черненький хвостик. И на кончиках крылышек у нас тоже идет черненькая ткань. Вот полностью костюм, то есть головной убор, штанишки, бриджики и такая универсальная жилеточка. Подходит для мальчиков и девочек. Если вам понравился костюм журавля, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.